эту штуку. А, да, я могу здесь ходить. Тогда... Щат. Воу-воу-воу-воу-воу. В смысле, я не понял конца. Здесь уже остается что-то бегать. Стою. Вперед ждем. Ай, нее, блин, надо. 보면 네. еще один. Здесь вот надо сразу же перепрыгнуть три вниз теперь. Я обосрался. Просто Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. Мне кажется, этот ролик не очень сильно зайдет, потому что э, он не по тематике ВД. Что-то меня затянуло вот такие игры, типа по типу Ивана Безбоша э, и Ивана Киуза Камила. То есть, извиняюсь еще раз за такой видосик. Скоро будет видосик по ГД я сейчас просто у бабушки а снимать ГД у меня здесь, ну, не очень сильно получается. У меня здесь жестко лагает комп. Прям, ну, пипец как лагает. И, в принципе, все. Я прошел эту сраную стейдж один в Айвана Тилза Камила. Пипец. G G.